туугандар ош шаарында жаан чачын бүгүн жамгыр жаап атат себелеп э, суу болуп атабыз эми айла жок тартыш керек э, жигулилердин көбү чыгып кетти качып кетти кечки саат алты болуп калды э, мына жигулилерден баштайын бул өмүрбек деген жигит ассаламу алейкум өмүрбек өмүрбекмжигулилерди алып келдиңби алып келдим канча болуп атат канча мына жигули үч жүз миң экен туугандар элүкү алты менен сексен сегиз токсон тогуз токсон алты Э, бул эки миң тогузунчу жылкы өтө жакшы жыйырма бир нөл жети э, унаасы ак түстөгү мына ушундай э, нөл жети унааны көрүп атасыздар анын жанында кызылы бар экен бул эки жүз элүү миң деп турат эле бул өтө жумшак дейт салондорду мына ачтык мына ушундай таптаза салондордо туугандар көрүп атасыздар э бул даг сага чала беребиз да бул да сенден э байланышабыз машиналарда кандай болуп атат машиналар сатылып атабы жакшы жакшы уялбай эле сүйлөй берем катуу катуу эле бала бойдок мен экрандарга номерлорун жарыялап коем кыздар чала бересиздер <laughs> сүйлөшөбүз нөл алты канча экен нөл алты ака пулу канча нөл алты пулу канча пулу пулусксе сексен таза экен ака ооба машина таза экен караңыздар родной краска родной краска дейт мына ушундай жашыл түстө көрүп атасыздарбы э, мен номурларын айта кетейин э, нөл беш жети жүз эки менен элүү беш кырк төрт алтымыш алты эки миң беш экен чала бересиздер дагы бир жыйырма бир нөл жети эки миң эки жүз миң сом экен туугандар бул эки жүз миң сом э, нөл беш жүз бир менен сексен эки жетимиш жети токсон тогуз мына мына мына мына мына ушундай көрдүңүздөр так көк түстө экен ака канча пулу үч жүз а үч жүз миң үч жүз миң сом чаап коеюн үч жүз миң сом экен туугандар нөл жети эки миң он бир нөл беш элүү алты кырк үч жетимиш жетимиш жети мына ушундай жакшы абал дагы э, жыйырма бир ноль жети э, унаасы экен көрүп атасыздарбы эми видеого лайк басып кичине колдоп коштоп туруңуздар туугандар жети миң үч миң лайкка чейин эле уруп коюңуздарчы мындай от души көрөт экенсиздер чыгып кетет экенсиздер лайк баспай эле лайктан басып коюңуздар от души кичине көңүл көтөрүлүп калсын элүү күч менен он бир он беш он бир эки миң он экен бул чыгарылган жылы свети сон экен туугандар ака канча пулу эки жүз машина зыңпы каерде жүргөн бул ошто ошто э жумшак экен а жумшак экен рул сүйлөшөбүз э, өтө сонун түстү дагы бир карап койсоңуздар негизи баарыңыздар эле жаккыдай мына туугандар караңыздарчы мына нөл жетини караңыздар российский темир номер экен баасын билейли ассалам алейкум ака баасы канча бунун эки жүз эки жүз миң э, телефон номурларды айтып коюң эми жылы канча жылы эки миң он бир эки миң он бир телефон номурлар жетимиш бир миң он беш он он он төрт беш он үч он төрт э жетимиш бир менен он беш он үч он төрт деген номерларга чала бересиздер мына бул э, нөл жетинин ээси дал ушул номерге э, номерде экен туугандар иши мына дагы бир нөл жети ака канча пулу эки жүз миң деп эки жүз миң келиңиз колду бериңиз жакшыбы жакшы ука ден соолук жакшыбы эки жүз миң э кайерде жүргөн бул шаарда жүргөн шаарда эле кеми болобу бар сүйлөшөбүз бар мына эки миң он экиден мына элүк үч элүк беш менен отуз бир ноль ноль ноль эки дегенге чала беребиз анда э татур сүйлөшөбүз мына ушундай туугандар мына мыналар баары эле чыгып кетти качып эле чыдабай сатылган сатылды сатылбаган жок мына жерде абам бар экен абамдын жигулиси канча экен ассалом алейкум аба кандайсыз жакшысызбы канча сурап атасыз буга жүз элүү э жетимиш эки менен жетимиш эки нөл бир жетимиш жетиге чалабыз бул эки миң бешинчи жылкы экен жүз элүү миң сом мына ушундай абалдагы жигули экен анын жанында дагы бир эле кызыл турат бул дагы окшош буну дагы билейли таксыр канча пулу келиңиз ассаламу алейкум жүз кырк а жүз кырк жакшы жүз кырк телефон номерлерди айтып коюңуз жетимиш бир менен нөл тогуз алтымыш тогуз алтымыш канча канча жетимиш бир менен нөл тогуз алтымыш тогуз алтымыш нөл тогуз алтымыш тогуз алтымыш э болду эке байланышабыз эми угулбай калышы дагы мүмкүн да анан жаза берет комментарийгечи угулбай берип тууган деп ош жакшы жакшы даана дана угуз э, сүйлөтүп коелу так да нөл жети экен ака канча булу жүз жыйырма жүзгө бересиз жүзгө шытырга берет экен номерди айтың анда номер канча номер телефон жетимиш бир менен ноль беш 45 45. кырк беш жетимиш бир менен нөл беш кырк беш кырк беш срочно сатылат срочно эки миң жети э, жакшы машина эки болду ака сүйлөшөбүз инжектор э, жыйырма бир э, нөл алты кимден экен нөл алты баасы канча баасы жүз элүү а жүз элүү канча ступка бул ага беш ступка жакшы беш ступка экен дискаларды карап коюңуздар өзүнүнчө эле мындай спортивный вариант тазан дискалардан анан мунун чыгарылган жылына келсек азыр бул эки миң үчүнчү жылы чыгарылыптыр жетимиш алты менен номурлары кырк бир отуз нөль бир дегенге байланышасыздар көрдүңүздөр муну да сүйлөшүш керек убагында анан нива дейт ниваны сурагандар дагы бар эле мына ал жерде мындай көк түстөгү нива туруп калыптыр өзгөчө бул сексен биринчи жылы чыгарылган телефон номурлер жети жүз тогуз кырк алты отуз беш отуз алты ассалам алейкум ака ниванын пулу канча жүз отуз деп атам жүз отуз э жүз отуз жакшы жүз отуз миң э, нива ылдам кабар ылдам э, ылдам ылдам ылдам ылдам <laughs> дейм ка кулактан кеткен окшойт мына туугандар негизи ушундай э, мынабул э, нөл алтыны карап коюңуздар э молочный экен дисканы кийгизип коюптур бул э, нөл үч беле кандай болуп калат эле туугандар жазып коюңуздарчы бул нөл алты эмес негизи негизинөл үчтөй беле салон ачык экен мына ушундай э, кагазга да номерин жазбаптыр мына уаз увазды алган окшойт менимче сурап коеюнчу а ассалам алейкум ака уазды алдыңызбы жо сатабыз сатасыз канчага канчага деп атасыз эки жүз элүү деп атасыз эки жүз элүү телефон номурларды айтып коюңуз болуңуз нөл жети жетимиш эки отуз жети нөл бир отуз жети жылы канча сексен алтынчы сексен алты болду болдуаке сүйлөшөбүз айдаң ака жакшы сексен алты экен туугандар